coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. fazemos o que é agradável à sua vista. Qualquer coisa que lhe pedirmos Dele a receberemos porque guardamos Os seus mandamentos E fazemos o que é agradável à sua vista E o seu